құдалар кенен әзірбаев бар еді бір атадан төрт бес түтін ағайын бірде жарты бірде бүтін әдісі сол атаның малға жұмсап қолымды босатпайды я күн я түн бармасам бәрі қарғап ұрысады кіргізбей үйлеріне тырысады олардың тілін алмай босқа жүрсем жақтырмай мені көрсе бырысады құлағым елеңдейді ән дегенде кежегем кейін тартар мал дегенде ақ ит ала мысық ере шығады нан тастап сүйек беріп дәндегенге ол кезде ел жайлауға көшер еді жалғыз қой үш ешкімен өсеменді, шешем жоқ әкем кәрі өзім жалғыз кім мені еркелесем көтереді мінгізіп тай танаға қойшыларды көш озып қонар жерге кетереді баласы еңбекшінің сөкпеңіздер шерім бұл өткен бастан шертер енді ақ терек ырғытайдай сай бар еді сол жерде талай талай бай бар еді өзені қатпар жартас күрлеген су атқыған жыра сайын қайнар еді көшкен ел бұл өлкені өрлей көшіп шулатып қой жылқысын айдар еді үстіне шыға келсең мидай дала сол сазды барған байлар жайлар еді таулардың шоқысында ұлар ұшып қойшылар салқындайды суға түсіп түбінде бір ағаштың көлеңкелеп демалып шек сусын ішіп жайлауда шілдехана той болады баққаны сорлы кедей қой болады баруға баста билік болмаған соң шерленген жүрегінде ой болады той болса ел қатарлы бара алмаймын жаутаңдап екі көзім алаңдаймын қиялмен қарап жүріп ойға шомып еш айла бұл дертіме таба алмаймын ойланып тас түбінде қалсам жатып дауысымнан шошып тұрап ән сап жатып кеткенін қойдың қайда мен білмеппін жете алмай ой түбіне шаршап жатып ол күнде малды адамның бәрі де үстем дегенін істетеді малды күшпен балама әйел алып беремін деп біреуге әкем сорлы құда түскен қопаның арғы жағы төс болады ерте күн жарлыларға кеш болады барлығын қой ешкінің соған бердік білмеймін одан әрі нес болады берген мал қалың малға өсіп кетті қырсығын қайнатамның кесіп кетті мал бітіп төрт түліктен ел қатарлы шайлауға бие байлап көшіп кетті бай болып мал алғандар жата тұрсын қызыққа қымыз ішіп бата тұрсын қыз өсіп қымыз ішіп көңіл тасып аузына келген сөзін айта тұрсын болғалы маған қайын көп жыл өтті аз емес екі арада мол жыл өтті жетімге үй жайы жоқ қыз бермеңдеп жеп алдық барлық малды қорлық өтті әкем менің барады құдасына қуанып жақтырмайды құдасы теріс қарап қуарып балалары шулап жүр қой жылқысын суарып келіні шыға қашады атасынан ұялып құдағи жүр тырысып екі ұрты суалып балалары тағы жүр күңкіл етіп ұрысып әкем сорлы үндемей үстінде тәуір киім жоқ қаудыр тоны құрысып құда келді демейді бай елейме ме кедейді сосыны қанып шай ішіп тәуір тамақ шемейді құдағи жүр күбірлеп бүлкілдетіп көмейді ұстап алар дегендей қасына адам келмейді белең алып күн сайын араздық өкпе көбейді сөзін айтар біреу жоқ жарлыны кім шебейді бай құданың бейілі жоқ көзге бе кедейді ұрысып күші жете ме қартайған шал не дейді керегі байға қалың мал қызының қамын жемейді патшаның тойында Шамбылдың бір ниеті да, болмайды үйде қарап шал жатуға жәмшіктер ұлықтасып күн түндемей тынымсыз қара жолды шаңдатуда үй тігіп би болыстар бекет сайын керекті салтанаттың бәрі дайын жасауыл жарқылдатып сары қылыш салады ел басына сары уайым знатты болыстардың омырауы ызғарлы қыратындай елдің жауы пәуеске құйындатып үш ат жеккен қорқыныш хабаршысы қоңырауы көрінер ондағы ұлық бура түсті немесе қабан қияқ қасқыр түсті солармен шекпен киген бай болыстар жазықсыз қыл мойыннан барқыр қысты солардың әмірімен ел жиылды төменгі ой жоғарғы төс бел жиылды ортасы ояздың алматыға халықтың қазынасынан сел құйылды патшалық үш жылға толыпты деп ұран салып ұйтқы қатты жел құйынды бір тойға ақындарды тегіс жиған болыстар қалмай қол деп бұйрық қылған баяғы ерке байым жүр деген соң қордайдан сол думанға бірге барған. ұясын ұлықтардың көргенім сол көз тұнған көп жиынға әкелді жол таң қалдым біреулердің пейіліне ақылсыз арақ ішіп жегенге мол шауып жүр болыс билер ақту байлап пристав ояз деген одағайлап старшын стражник жасауылдар қорқытар бұқараны қойдай айдап талтаңбайлар таңдаулы үйге қонды қазан асқан от жаққан кедей сорлы қатар тіккен ақ үйлер дөдегелі қолы жеткен ұлыққа құмар болды тоқашты сонда көрдім өткір шоттай жайнаған екі көзі жанған шоқтай аққұба орта бойлы ширақ жігіт мазасыз мамадағы аттай жүйрік ертіп жүр жандар алдың қатын қызын татқызып қазақ үйдің дәм мен тұзын аралап ақ үйлерді тамашалап орысша судай ағып айтар сөзін тоқашты байманаптар, манаптар бей болыстар байқасаң қарасы сыртта шаруа кедейлер мен мұжықтарың тоқашты төңіректеп жүр байқұстар жамбылдың түсі сен барсаң жәкең кейде құрыстайтын ондайда келмедің деп ұрыспайтын қонақтар асығыс деп шай қамдатып жолыңнан қалмағанды дұрыстайтын бір жылы жаз жайлауы төске бардым жәкеңе сәлем бере түсте бардым бұл жолы көңілі бір көлдария жолы сол қозы жейтін қонақтардың себебін кейіп білсек түс көріпті түсінде таңғажайып іс көріпті ақынның өз аузымен айтуынша көрген түс бір ғаламат күш беріпті түсімде күн қоныпты жерге дейді жалыны жап шыдатпай елге дейді жиналып жер жүзінің адамдары күнді қолмен ұстауға келген дейді ұқпаған жан жануар шуылдап жүр аспанда құс қанаты суылдап жүр шыдамай күн лебіне жан сауғалап айдаһар көл теңізден суырлап жүр халық жүр ұстаймыз деп күнді айналып құжынап құмырсқадай айдай салып үйіме жапқан үзік қап қарайынды жүгірдім сол үзікті жұлып алып құшақтап үзігімді менде айқайлап қалың жұрт маған қарап тұрдабайлап бас салдым бардым дағы жалын күнді ақырып бар даусыммен қарасайлап ұстаған ұлы күнді үзікпенен бола ма бұдан артық қызық деген жүгірдім үйге қарай көтеріп ап балқыды қорғасындай қызып денем таңырқап тұрған халық ерлігі ме бастады өз үйіме енді кіре төріме күнді әкеліп орнатып ем ай қонды жайып қойған терлігіме сондықтан күнге талас кеше кеште құдайы ажал жетті ақ серкешке ет жеген шал кемпірлер айта кетті жақсылық бар екен деп ерте кешпе біз айттық ақындық деп сүтпен біткен әшейін түс емес деп өткен кеткен бар дедік ғылымда да түске кірмек арманың аңсағаның көптен күткен көкшолақ мінгенім астымдағы көк шолақты жалы жоқ құйрығы жоқ шоп-шолақты ей қыздар кедейсінбей өлеңіңді айт тұсыңа біздей құрбың келіп қапты жылдам жүрші көк шолақ шапшаң жүрші көк шолақ олай жүрші көкшолақ былай жүрші көкшолақ жаман датқыр көкшолақ арам қатқыр көк шолақ қыздар мінген байталды жанай жүрші көкшолақ мені қортқан көк шолақ мінгенім астымдағы қызыл шолақ қыз байғұс әкесіне аз күн қонақ ей қыздар кедейсінбей өлеңіңді айт тысыңа құрбың келді құдашалап